Yo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Prank mal endlich wieder. Sorry, dass ich so lange nichts mehr hochgeladen habe, aber jetzt geht's richtig los. Mein Bruder ist wieder hier und es wird jetzt ohne Ende wieder geprankt, Leute. Ich werde warten, bis mein Bruder duschen geht und dann werde ich mich ganz leise reinschleichen und den Shampoo-Prank machen, Leute. Und ähm, ja, was der Shampoo-Prank ist, das seht ihr jetzt. Haut rein! Yo Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Leider ist der Sound abgekackt bei dem Prank, also muss ich jetzt hier kurz ein Outro machen. Ähm, ich hoffe, euch hat der Prank gefallen und ähm, ich fand es auf jeden Fall mega witzig. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da. Ich hoffe, wir knacken so 3000 Likes. Entschuldigung, wie gesagt, dass ich so lange nichts mehr hochgeladen habe, aber jetzt kommt kranke Scheiße. Freut euch drauf, Leute. Und ich bin so saudunkel. Und abonniert meinen Bruder. Wir machen ein krasses Video auf seinem Kanal gedreht. Wird jetzt hier gleich verlinkt, Leute. Und da könnt ihr mich mal oberkörperfrei sehen. <laughs> Nein, Spaß. Okay, ciao, tschüss.